привіт! Мене звати Артем. І я яєрщик. Отже, Чорнобильська атомна електростанція названа це річ, через яку Україна, напевне, напевне знають найбільше в світі. Про неї можна говорити дуже багато. Я збираюся приділити найбільшу увагу в цій лекції. Ну, фактично про це буде вся лекція е, аспектам е, того, що стояло на Чорнобилі, а саме реактора більшого мощності канального РБМК, потужністю 1000 електричних мегаватт. ГБМК 1000. Е, основна теза, яку я хочу в цій лекції просунути, це, це те, що основна причина, основною причиною аварії були критичні недоліки реакторної установки серії РБМК 1000, які не були усунуті протягом розробки. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції була закладена з самого початку. Більш того, ця аварія могла статися і на інших енергоблоках всього, всього станцій, яких би РБМК було 5, з них РБМК 1000 стояли на 4. Це Чорнобиль, Курськ, Ленінград і Смоленськ. Отже, що таке, що собою являє реактор РБМК? Я не чую то обурливих е, вигуків з приводу того, що це неправильна картинка, тому що ця картинка дійсно неправильна. Е, вибух на Чорнобильській атомній електростанції не був ядерним. Це був тепловий вибух, спричинений е, неконтрольованою ядерною реакцією. Це важливо пам'ятати і розуміти. Тому що, тому що е, якщо ми хочемо щось порівняти вибух на Чорнобильській атомній електростанції, ми маємо згадати концепт кобальтової бомби, запропонованої Лео Силартом. Це більше схоже на правду. Якщо ну, серйозно, то ось так приблизно виглядає корпус реактора РБМК-1000. Ну, ну, корпус е, е, електростанції, тому що сам РБМК, як такий, е, він не має корпусу. Він є прямим нащадком промислових уран-графітових реакторів, так званих угрів, які використовувалися в першу чергу в військових цілях для для вироблення збройного плутонію. В принципі, на РБМК можна виробляти цей плутоній, звісно, це складно, проблематично, і його треба було ставити на комбінат <clears throat> маяк. А потім, а потім вже половина, але потенційна ця можливість є. Від е, від військових угрів він отримав в собі і його одноконтурність, тобто те, що та вода, яка в нас знаходиться в активній зоні, яка безпосередньо гріється ядерною реакцією, вона крутить турбіну. На, на наших феверах не так в нас окремо вода в реакторі, окремо вода, яка крутить турбіну. Е, вони як не об'єднуються. Це використання графіту в якості сповільнювача. В нас використовується звичайна вода. І канальність. Це те, що ось бачите от внизу ці трубочки під номером 2, ну якщо комусь видно, звісно. Оце є ці так звані технологічні канали, в яких і знаходиться наше наше паливо, наша вода і Е, наші е, органи управління, а навколо нього знаходиться графітовий, ну, корпусом це неправильно назвати. Знаєте, коли коли я згадую РБМК, я я згадую один момент. В мене е, свого часу я спілкувався з представниками на Енергоатом, це люди, які це корпорація, яка експлуатує всі наші атомні станції. Е, ця людина завідувала продовженням експлуатації енергоблоків, він сам е, матеріалознавець. Він мені розказав одну цікаву штуку про ці про виготовлення цих реакторів. А саме, оці технологічні канали вони виготовлялися зі там е, були сварні з'єднання цирконію і сталі. Щоб ви розуміли, цирконій горить. Коли ви запускаєте салют, оті кльові іскорки, це і цирконій також. Зварити його необхідна необхідна спеціальна змазка. Як це виглядало? Підходить, стоїть така Петровна з віником. Біля неї стоїть бочка з графітовою змазкою. Вона бере цей віник, намазує оцим оцим віником і рівномірність змазування, те, що там воно щось прилипнути. Немає нічого. Що взагалі робили ці люди на РБМК? Вони в е, е, е, Чорнобилі вони збиралися впроваджувати так званий режим вибігу. Що таке вибіг? Ви всі, напевне, гралися з дзигою в дитинстві. А може і зараз граєтеся, хто його знає. Коли коли ви розкручуєте дзигу, то ви, ну, вона рухається, вона крутиться круто, що ви її крутите, але коли ви відпускаєте, вона крутиться далі по інерції. Саме цей оберт по інерції і є вибігом. Що вони б думали? Коли ми заглушуємо реактор, коли якщо реактор відрубається і в нього він перестає живити, в тому числі і свої системи, то є ще додаткові аварійні системи. Це є дизель-генератори і акумулятори. Але для їх підключення необхідно від 20 до 40 секунд. І планувалося, що поки турбіна, а турбіна вона масивна, вона дуже інертна, і, і, і за рахунок того вона буде продовжувати крутитися, щоб використати на протязі оцих 20-40 секунд вибіг турбіни для того, щоб продовжувати живити системи реактора. Насоси для цирку для циркуляції теплоносія, щоб відбирати тепло, щоб він охолоджувався і все інше. Це дуже важливо. Це робити. І цей цей насправді дослід, е, ну який казали, тому що дуже знаєте, дуже багато говорить про те, що це на Чорнобилі проводили якийсь дуже страшний дослід, і через це воно бахнуло. Це, е, по-перше, ідея вибігу була закладена генеральним конструктором. Вони писали про те, що так, що їм що їм про що є, що можна впутувати режим вибігу. Проте він не був впроваджений. Герої нинішньої лекції це це генеральний конструктор Доложаль Микола Антонович та науковий керівник проєкту Олександр Анатолій Петрович. Розумієте, е, вони Е, розробка реактора БМК це взагалі досить така дивна тема, тому що що в МАГАТЕ міжнародної організації з атомної енергії були питання до того до цього всього технологічного процесу. Е, що фахівці не завжди розуміли, що вони там понапридумували, але, власне говорячи, е, коли коли от вони збиралися, коли запитали оператори АЕС, а як нам робити цей вибіг, їм сказали, ну. Придумайте якось самі, як його реалізувати типу. Це не включено, це можна робити, але ми але ми це не включали ну, в розробку реактора. Уже щось, ну, щось не так, правда? Е, Борис Григорович е, Дубовський, е, це засновник служби дозиметричного контролю на Радянських ХЕС, в пресі напряму звинувачував долежаля як основного винуватця в аварії на ЧС, а в листі до Горбачова він, він писав, що звинувачення виключно оперативного персоналу це є нісенітниця, тому що якби це тому, що помилки оперативного персоналу вони можуть привести до до простою реактора, там суттєвого простою до якихось аварійних ситуацій, того, що зробилося в ЧАЕС, привела конструкція реактора. А тепер ми з вами будемо говорити про фізику, яка призвела до вибуху. Перед вами оця оця незрозуміла штука, оці кубики, да, це є це є е, частина активної зони РБМК 1000, саме там, де проходить ядерна реакція. Кожен з цих пустих кружочків це в ньому знаход, знаходиться таблетки з ядерним горючим. Ці е, сірі і з хрестиками це так звані органи регулювання. Це спеціальні стрижні збору, які добре поглинає нейтрони і, і, і, і керування якими ми можемо керувати потужністю самого реактора. І, між, як ви бачите, вони ну, однакові, це кубики є, це кубики лего, і між ними є відстань е, між центрами цих, яка називається кроком решітки е, реактора. Ця відстань була вибрана неправильно, неоптимально. Вона була вибрана занадто великою. Через те, що вона була вибрана занадто великою, е, коефіцієнт, який називається паровий коефіцієнт реактивності, нас був занадто сумний. Тому чому? Тому що, дивіться, що в нас виходило? У нас реактор був пересповільнений. Пересповільнений реактор знаходиться ось в цій зоні. Коли у нас е, е, вода починає википати, тобто у нас зменшується кількість води відносно урану, він розганяється. Замість, е, На наших ВВР, навпаки, якщо у нас вода, якщо у нас сталося так, що наша вода википає, він знаходиться ось тут. Він е, він, не дос... він вільний, він, він буде гаснути сам по собі. Тобто, якщо вода википає, він тухне. Вода википає, воно розганяється. І це неправильно. Коли вони оце думали, то е, вони розрах... вони тут розраховували, яка має бути ця реактивність. Цей додатковий правик коефіцієнт реактивності, оця додаткова потужність з, з, додат... з додатнім або від'ємним знаком. Вони казали, що воно має вести себе як в першому. Але вони рахували неправильно. Чому? Я повернусь на пару слайдів. Е, тому що вони рахували оцей один кубик. Треба рахувати оці 16 кубиків, так звану полікомірку. Тому що оці штуки, органи контролю, вони не симетричні. Вони утворюють свою, свою, в них своя власна симетрія. Друга важлива річ це кінцевий ефект. Це взагалі приклад того, як е, робилися в них справи, е, це з цими стрижнями. Е, конструкція стриж... стрижнів для контролю для контролю реактора це стежні регулювання і аварійного захисту. Оця, оця коричнева штука така, це карбід бору, це та речовина, яка робоча в нас в реактор сповільні. А це так званий відтіснювач для того для підвищення енергоефективності реактора, оця штука, якщо ця штука висунута, то оця штука знаходиться в активній зоні. І це це графіт, він по факту він покращує роботу нашого реактора, тому що він дає нам він сприйняє нейтрони. Вони зажали 4, е, е, вони зажали 3 кубометра бетону. І замість довжини, яка 6,5 метрів, оцих жовтих штук витіснювачів, вони їх зробили 4 метри. До чого це призвело? Вони не повністю перекривали активну зону, як ви бачите. Відповідно, коли ми починаємо опускати цю штуку, ми воду заміняємо на графіт. Графіт е, він набагато гірше поглинає нейтрони, відповідно, за рахунок того, в нас збільшується кількість нейтронів, тобто у нас по факту збільшується кількість тих частинок, які нам дають енергію. Ми розганяємо реактор. Ви просто у це, будь ласка, вдумайтесь. Коли ми хочемо зупинити реактор, ми його зганяємо. От, от, так це виглядало, от так це виглядало на графічках, от коли ми зупиняємо, і воно внизу як почало розганятися. І це в нас створює неоднорідність поля, неоднорідності для фізиків. Коли це працює, це взагалі це найстрашніше слово, яке ви можете почути, це страшніше тільки, тільки розгон реактора. Неоднорідність це вже по страшності. Третій момент оперативний запас реактивності. Це та кількість стрижнів керування, яка в нас знаходиться е, всередині реактора, для того, щоб ми могли ним керувати. Він був маленький. Якби він був більший, то можливо вдалося б його погасити трохи швидше і, можливо, наслідки були не такими катастрофічними. Але насправді він мало на що впливав. Взагалі конструкція реактора була така неоптимальна, така складна в керуванні, що е, що керування нейтронним потоком в РВМК це було ціле мистецтво. Навіть доктор Октавіус з його шістьма руками цим, цим би не захотів займатися. Може, конструктори не знали про ці фатальні недоліки конструкції. Може, це була реальна їхня помилка, яку вони просто не побачили, тому і це було реально вперше сталося на Чорнобильській аварії. А вони знали. Це Ленінградська атомна електростанція. Е, в 75-му році, за 11 років до Чорнобиля, на ній стався інцидент. Коли реактор виводили на потужність, е, в ньому сталася аварійна ситуація, е, розклав технологічних каналів. Їх потім вирізали і, по-моєму, він навіть зараз все ще експлуатується з такою діркою всередині активної зони. Причина цієї аварії паровий коефіцієнт реактивності, той самий, який потім на ЧАЕС. Але це був 75-й рік. Щоб ви розуміли, в Радянському Союзі тоді усі усі атомні об'єкти підпорядковувалися так званому Міністерству середнього машинобудування СРСР, е, рівень секретності, в якого був в першу чергу через те, що це військо, це військовий атом, це підводні човни, це ядерні ракети, вся ядерна технологія це Міністерство середнього машинобудування. Коли проводилося службове розслідування по цьому інциденту на на, на першому енергоблоці. Вони То жоден з операторів на АЕС інших, на яких також стояли такі ж самі фактично реактори, вони не були допущені до цього розслідування і до його результатів. Це було виключно внутрішнє, а передавати щось назовні це могли посадити. Це інформація для розвитку. Потім була проблема в 1972 році з першим локом Чорнобильської. Там е, обійшлося, слава Богу. Але також це також була та ластівка, яка казала з цим реактором щось не так. Були проблеми і на Ігнарінській АЕС е, на, в Прибалтиці. Там взагалі з цим реактором, з реактором тодішнім, е, це РБМК 1500 була проблема, тому що вони настільки сильно відбирали, настільки сильно розігрівали це паливо, що вони через нього почали технологічні, що через це почали самі твели тепловидільні елементи тріскатись. Вони були, тобто і так були проблеми навіть без от того всього, що я тільки розказав. Вон, е, оперативний персонал атомних електростанцій слав листи і генеральному конструктору, і в керуючі органи нічого вони не зробили. Але я не хочу закінчувати на сумнівненьких. Це я, я вам хочу порівняти наші прекрасні, це Хмельницька АЕС. Хіба вони не прекрасні, наші ВВЕ. І е, це Ленінградка, кілька світліших тонах. Наші ВВР на них подібна аварія, яка сталася на Чорнобилі, неможлива в принципі. Це те, що в нас, е, це абсолютно інша схема, це те, що в нас чорт забирає є нормальний корпус те, що у нас е, є двохконтурна система, через яку набагато складніше потрапити е, радіоактивним речовинам за гермооболонки, оця циліндрична штука, яка всередині подобається, це гермооболонка, якщо що. Вони е, набагато стійкіші в плані нейтронної фізики, і таких реакторів, як вони, це близько, щоб не збрехати. 70-80% від всіх реакторів, які експлуатуються в світі, це реактори водоводяні під високим тиском, як, такі як наші ввр 1000 Ці реактори, їх всього залишилося, якщо не 15, і всі вони знаходяться в Російській Федерації просто тому, що їх їм впадло гасити. Тому до, хороше українське ВВР це твій бро, поганий російський РБМК це не твій бро. Дякую за увагу. Артем. Ви так наголошуєте про наші ВВР, тобто я тут трошки не розумію. Наскільки мені Та відомо, ВВР були розроблені як і АБМК у Радянському Союзі, тобто не в Росії, не в Україні, так? Чи я помиляюсь? Е, все правильно, все правильно зробили, але експлуатація цих, цих енергоблоків це і продовження їхнього е, е, продовження їхнього с- е, сроку, щоб вони пр- продовжили працювати надалі. Зараз подовження і заплановано на 20 років, тобто на тобто наші реактори після того, як вони мають типу вже все, але е, але за рахунок того закладених принципів консервативності, тобто треба товщина стіни один метр, давайте зробимо два. От на всяк випадок. Саме за рахунок того ми здатні їх експлуатувати е, експлуатувати довше. І е, те, що ці реактори на даний момент працюють, і працюють добре, і працюють надійно, і захист на них стоїть хороший, це є повністю заслуга незалежної України і тих підприємств, які які ці реактори обслуговують. Які у нас реактори стоять на южноукраїнській, на південноукраїнській е, АЕС? В нас на Рівненській в нас стоїть два ВВР 440 і два ВВР 1000, а всюди інші ВВР 1000 виключно. ВВР 1000. В якому году розрабатувались ВВР 1000? Э, це 70-ті, початок 70-х. Ну, це кінець, це, це в Радянському Союзі, так. Це радянських тракторів. Е, Судячи з графіку розгону отих стрижнів, я правильно зрозумів, що робити реакторну частину на графітових стрижнях буде більш ефективно, ніж на уранових? Е, на графітових е, у нас там і так є уранове паливо, а це за рахунок того, що ми оцей технологічний канал, в якому у нас органи регулювання, там у нас немає урану. Там у нас ми просто замість урану, у нас замість графіту, у нас у е, нас там була була вода, а потім ми її заміняємо графітом. Графіт в 100 раз гірше поглинає нейтрони. Ми маємо більше нейтронів, відповідно, в нас уран, він більше нейтронів ловить, він більше розпадається, більше енергії, розгон. Тобто в ці стрижні вони взагалі цілком з графіту і гальмуюча частина, і розганяюча. Ні, а, е, гальмуюча це бор. А, все. Бор. Спасибо, Артем.